है फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज हम आपको जो वेस्टीज नोएडा का जो ऑफिस है जहां पर वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जहां पर ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं आज उसका हम आपको डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं दिखाने वाले हैं इस ऑफिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं यहाँ पर ये वेस्टीज का जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं नोएडा सेक्टर बाईस नोएडा का ये है तो चलिए अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर अवेलेबल जो अपना अपना काम कर रहे हैं मीटिंग चल रही है ये देख सकते हैं आप लोग बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं अवेलेबल हैं और ये वेस्टीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ऑर्डर ऑर्डरिंग का जो काउंटर है हमारा यहाँ पर और ये हमारा स्टोर रूम है वेस्टीज़ का यहाँ पर कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वेस्टीज के आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरती के साथ में यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं यहाँ पर ये वेस्टीज की जो ज्वाइनिंग स्कीम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है बोर्ड के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं जिनकी मीटिंग्स का शेड्यूल है ये नोटिस बोर्ड है यहाँ पर ये सातों दिन दोस्तों खुला रहता है हमारा जो नोएडा डी है यहाँ की टाइमिंग ये है आप कभी भी अगर यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये हमारे जो चैम्बर्स हैं जो हमारे केबिन्स हैं यहाँ पर जो मैनेजर केविन है यहाँ पर ये ग्राउंड डायरेक्टर्स एंड डायमंड्स के लिए यहाँ पर लॉन्च बना हुआ है और यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लीडर्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं यहाँ पर अपनी अपनी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर और फाइनली जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था जो वेस्टीज़ का बेस्ट डील्स के जो प्रोडक्ट्स हैं किचन का जो रेंज है हमारी पूरी की पूरी वो यहाँ पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं राजधानी के प्रोडक्ट्स हों या फिर चाहे दूसरे प्रोडक्ट हों सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं अब ऑर्डरिंग करना बड़ा आसान है दोस्तों वेस्टीज़ के प्रोडक्ट्स का क्योंकि रेंज यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल है है ना तो आप भी यहाँ पर आएँ ज़रूर यहाँ सर आकर अपना जो ऑर्डरिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको आप महसूस करें और आप यहाँ से ऑर्डर करें और क्योंकि कभी आपको आटा चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है जैसे आज हमें आटा चाहिए था तो हमें हमने आटा लिया है अभी यहाँ से राजधानी का आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर ठीक है सो so, आप भी यहाँ से आकर अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं जो जो और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको तुरंत मिल जाते हैं यहाँ पर है ना सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने ग्रुप में अपनी टीम के साथ ज़रूर इस वीडियो के बारे में डिस्कस करें उनको तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो के बारे में कि सर यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से ड्यूटी पर आ जाते हैं तो सर कैसा रिस्पांस मिलता है यहाँ पर आपको हाँ हाँ हाँ भी हमारे पास राइस है अच्छा वाइट अच्छा। है एंड ब्राउन भी है ओके और माची का भी हमारे पास राइस है वन एट्टी फाइव का है हम्म, हम्म। और ये आपका जो मस्टर्ड ऑयल है जी निम्बार का मस्टर्ड ऑयल है ओके और ओके तो जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वेस्टीज के आप सभी के सभी प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज ही नहीं वेस्टीज के अलावा भी जो रेंज है राजधानी है या फिर दूसरी रेंज जो भी आपको चाहिए हो आप सभी के सभी प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं वैसा नहीं है कि केवल आपको वेस्टीज के ही प्रोडक्ट्स ही आपको लेने होंगे है ना और एक लाइट वहाँ पर पड़ रही है दोस्तों यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है वहाँ पर एक प्रोडक्ट लगा हुआ है आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको ये दोस्तों जो प्रोडक्ट है ये वेज फ्री वॉश है मतलब आज जो पॉल्यूशन जो हमारी वेजिटेबल्स पे सब्जियों पर और जो हमारे फ्रूट्स पे जो पॉल्यूशन रहता है उसको साफ़ करने के लिए जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही हाँ वंडरफुल प्रोडक्ट है सर ज़रा उठा के दिखा दीजिए लोगों को बड़ा फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है ये सर हेल्प कर रहे हैं बहुत ही इसके लिए दिखाने के लिए हमें सर मैं एक बार आ जाऊँ ओपन कर दीजिए प्लीज़ थैंक यू सर ये देखिए दोस्तों थोड़ा करीब से सर ने दिखाने का मौका दिया है तो यहाँ पर ये राजमा है हमारे पास में और ये हमारे पास जो पल्सेस हैं चना दाल हैं अरहर की दाल है और सभी के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये रखे हुए हैं और सर से मैंने मांगा था एक ये प्रोडक्ट ये वेज फ्रू वॉश के नाम से प्रोडक्ट आता है जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी आप चाहे सब्जी ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं उन पर जो केमिकल्स की जो लेयर लगी होती है है ना जो भी मार्केट में उनको ग्रो करने के लिए जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सारे के सारे जो केमिकल्स हैं उनको वॉश करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सनफ्लावर ऑयल है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं और नेचुरल हेयर कलर है यहाँ पर हमारे पास में इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है और आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑर्गेनिक हेयर कलर है दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके बालों के लिए जो आप डाई लगाते हैं वो डाई कितनी हानिकारक होती है बट अब यहाँ पर आपको वेस्टीज के द्वारा ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल देखिए दोस्तों रोस्टेड यहाँ पर हमारे पास में मखाने रखे हुए हैं वाओ बहुत अच्छी पैकिंग में है ये और मुझे लगता है आपको इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए एक बार है ना पम्पकिन सीड भी है यहाँ पर जो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी ठीक करता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम में आता है तो आपने देखा कि जो वेस्टीज़ का जो स्टोर है जो खोले गए हैं दिल्ली एन में चार तो नोएडा का तो बहुत सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर चल रहा है एंड आई होप कि जो दिल्ली एन में दूसरे स्टोर्स हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे यहाँ पर देखिए अचार भी है हमारे पास में और ये ऑर्गेनिक मीट हाँ, फ्लोर मतलब कि जो गेहूं का जो आटा होता है वो ऑर्गेनिक गेहूं का आटा यहाँ पर अवेलेबल है अगर आप अपने बच्चों को अपने नौनिहालों को आप दूर रखना चाहते हैं पॉल्यूशन भरे माहौल से तो आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें देखिए गोल्डी के यहाँ पर मसाले भी अवेलेबल हैं एस के मसाले हैं ये ये एस की कंप्लीट रेंज है ये गोल्डी का चिकन मसाला वाह अगर आप चिकन के शौकीन हैं या मटन के शौकीन हैं तो ज़रूर आपको इन प्रोडक्ट्स का यहाँ से लिए गए प्रोडक्ट्स का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा ये देखिए यहाँ पर आटा अवेलेबल है और बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा काउंटर भी ओपन होने वाले हैं जहाँ पर सर को भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है केवल काउंटर रहेगा आप प्रोडक्ट उठाएंगे और जैसे आप मॉल में जाते हैं आप ऐसे बिलिंग काउंटर पर अपना बिलिंग करा पाएंगे जाके सो वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा दोस्तों आज पहली बार हमने यहाँ से शॉपिंग की है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप कि आप लोग भी दूर दूर से आकर यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस करें आप लोग आएँ यहाँ पर और जो स्टोर है यहाँ पर आके आप यहाँ पर शॉपिंग करें एंड विश यू वेल्थ मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच